Улсын 2023 оны 1-р удирдлын одоо статистик гарсантай ингээд үзэхээр 30 жил алдагдлаа явсан төлбөрийн тэнцэл 66.2 сая долларын ашигтай. За тэгээд урсгал данс 191 сая долларын ашигтай. За тэгээд төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 656 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг одоо яг юу болоод ингэж сайн үзүүлэлт гарваа гэсэн чинь бол Эрдэнэс тавцлагын үйл ажиллагаа идэвхжсэнтэй боловчл ингэж гарч байгаа юм л та. Тэгээ нэг төсөл ингээд сайн ажиллахад ингэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсад маш их боломж байна аа. Бид одоо энэ яг энэ зөв зам руугаа сайн ингэж явж байгаа. Одоо ингээд энийг ингээд улам завшруулад улам их боломжуудыг гаргах энэ баялагдар их сайн менежмент хийх боломж байна шүү гэдгийг бидэнд харуулад байгаа юм л та. Тэгээ энэ ордыг бол одоо Орос монголчууд анх социализмын үед байгуулаад 7.2 сая юу тэрбум тооны нөөцтэй гэдэг ингээ гаргацсан. Тэгээ энд нэг хэлсэн одоо бичсэн юм байгаа бол энэний эрсдэл бол яг технологийн дагуу ашиглахгүй бол их одоо хохирол гарна гэсэн тийм үг үсэг байдаг гэж над нэг инженер нь ярьж ирсэн. Тэгээ одоо ингээд аваачаад үзгээр зэрэг энэ хулгайны үйлчлэг болсон шалтгаан нь бол хамгийн нэгдүгээр нь олон олон хэсэг болгосон. Хоёрдугаарт нь ил тод биш. Гуравдугаарт нь удирдлагын одоо менежмент засгал одоо муу гэсэн. Ийм шалтгаануудыг улмаас л одоо энэ хулгай нөрсөн гэж одоо ингэж байгаа юм л да. За 7.2 сая тонныг бол нэмэг тэр тэр ум тонныг нэмэгдүүлэх боломжтой. Харамсалтай нь иргэн тойрон гадны компани автсан ийм л байдалтай байгаа юм л да. Технологи зөрчил одоо ямар хохирол гардаг бол одоо юу эрдэнэс авалгаа дээр харагч байгаа шүү дээ. Тэр одоо нөөцөн дээр наваачаад баах нь оолох гэсэн мэт гэсэн. Тэгээ энэ энэнийг энэ овоолгоод маш их хэмжээний одоо зардал гарч зөөнө гэсэн ийм тооцоо байдаг юм байна. Энийг би Ганбатаас асууж байгаа. Энэ асуу гэж бодож байна. Энэ яг ийм байна уу гэв. За эрчим хүчний нүүрс шатж байна гэж. За энийг ашиглах чиглэлээр одоо ямар юмнууд хийх вэ гэж. Төр засгийн зүгээс бол одоо цааш таа бол энэ офтекээр өрчилж авсан гэрээнүүдийнхээ учрыг олох шаардлагатай. Мухар төмөр замынхаа асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Дулааны станц аваарах хэрэгтэй баяжуулах үйлдвэрээ байлгах хэрэгтэй, ил тод хувьцаат компаниуд болох хэрэгтэй, биржээр худалдах хэрэгтэй гэдэг ингээд маш их олон асуудлууд байна. Энэ болгоно дистарата одоо шийдэх юм шаардлагатай гэж. <clears throat> Монголын ард түмний одоо өнөөдрийн байдлаар 28.7% нь ядуурсан байна. Ядуур хамгаалттай улсуудын ингээд аваад үзэхээр 42.6% нь бол ядуурш болчихгүй гэсэн ийм тооцоо байдаг. Энэ бол зөвхөн хувь хүмүүстэй холбогдсон юм шиг байдаг. Би бол одоо голдуу энэ төрийн бодлоготой холбоотой гэж бодож байна. Ягаад энэ улсууд ингэж ядуурх бол? Төрийн алдаатай бодлого. Энийг одоо энэ орд газрын тодорхой хугацаанд бэлтгэлийн гэсэн үндсэндээ 40 хүртэл хувийн одоо энэ ядуурч байгаа улсууд Монголын ард түмэнд эзэмшүүлээ гэсэн ийм хуулийн төсөл их хурлаан дагавд өргөн барьсан байна. Энийг одоо ажил болох хэрэгтэй одоо маш том том Эрдэнэттэй дүүхэ ордуудын нэг компанид өгсөн одоо 20 жил ингээд хараас болж штэ. Оюутгуудаа одоо дүүх тэнцүү одоо ийм ордыг оюутгуудаа дүүж болох ус ийм хэмжээний ордыг хувь хүн авцсан. Олон сая доллараар хөдөлтнийг аль ингээд явж байгаа штэ. Ягаад ингэж арга түмнээс харамлаад байд юм. Энийг одоо би энд ховорч байгаа юм биш. Ер нь бол одоо энэ ард түмэнд энэ баялагын өгөх хэрэгтэй. За энэ 19 гишүүнтэй гишүүн одоо санаачлаад тулгаатаа тэмцэх одоо ийм одоо лобби бүлэг байгуулсан баг. Өнөөдөр одоо энэ юута бонтын одоо шал шалах ажлын хэсэгт хамтраад бол ажиллаж байгаа. За бид нэр энэ дээр бол одоо ажилланаа. Энийг одоо энэ энийг За юуч хариулсан дараа тодруулж асууна. За Батмүргийн шинэ асуултанд бүрийн хөтөлөөлөгч Ганбаатар үлээ. За Батүн гүшүүний асуултанд хариулъя. За Эрдэнэс таван толгой компани 2011 онд экспортоо игээд анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байлаа. Гэтэл энэ дээр бас нэг асуудал үүсэж байгаа нөгөө орон нутгийн даван толгой 2004 оноос 2012 он хүртэл Эднес таван толгой нөгөө нүүрстэй тусгай шүрлэн талбайд 17 сая метр куб хөрснөө овоолго ингээд үүсгэсэн яг тухайн үеийн яагаад үүсгэсэн гэдгийг судлаад үе тухайн үеийн судалгаагаар бол нүүрсгөө талбай гэж тооцоод овоолгоо үүсгээд ингээ явцсан. Гэтэл яг өнөөдөр үзэхдээ манай энэ доороос нь нүүрсээ бид э, нүүрстэй талбай болж таарсан. Одоо судалгаа хийгээд үзэхдээ гэхдээ энэнийг үе шаттайгаар ингээ шилжүүлэх талаар орон нутгийн таван толгойдаг хамтраад бол ингээд ажиллаж байгаа. Ийм бол ингээд асуудал бол яг энэ э, овоолго үүсэнтэй холбоотой юм байна. За нөгөө талдаа Эрдэнэс 5 толгой компани одоо яг нөөц нь бол хатуу коогсчих нүүрс 2 тэрбум тонн энэ 31% эзэлж байгаа. Хагас коогсчих нүүрс 1.4 тэрбум тонн буюу 21% эзэлж байна. Эрчим хүчний нүүрс 2.9 тэрбум тонн буюу 48% эзэлж байгаа. За яг 11 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулаад өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд Эрдэнэс таван толгой компани дандаа нүрсээс орчилж ирсэн. Дандаа сайн ч нарын нүрсээ зарж эхэлсэн. За энэтэй холбогдуулна их хэмжээний эрчим хүчний нөөц хагас хогцсон нөөс овоолгоод бий болсон. За бид цаашдаа яг саяын тоонд би зориуд хэлээд байгаа. Бид цаашдаа эрчим хүчний нөөц энэ хагас хогцсон нөөсийг бид борлуулах зайлшгүй юм шаардлага бол үүсээд байгаа. Энэ хүрээндээ бид бирж дээр 200 мянган тонн эрчим хүчний нөөцийг бид биржээр арилжиж үтсэн. Энэ дээр бол амжилтаа бол зарагдсан. Мөн солих хогцсон нөөцийг сая 4 сарын 14-нд бид туршилтын байдлаар бас зарж үзсэн. Энэ бол амжилтаа зарагдсан. Тэгэхээр бид цаашдаа нэрчмүчний нөөс хагас хогцсон нөөсийг бид амжилтаа борлуулж яаж цаашаа явна гэдэг ийм байдлаар сорчлохгүй гэдэг бол энэ далбын сар хэлж байгаа. Нөгөө талдаа таван толгой станцыг хэрвээ ашиглалтанд оруулах юм бол Эрдэнэс таван толгой компанийн эрчимчний нүүрсийг бол бид таван толгой станцад нийлүүлэх ийм бол бүрэн болцтой. Энд дээр 1.4 сая тонн эрчим хүчний нүүрсийг бол таван толгой станц бол хэрэглэх бол ийм бол тооцоотой байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа энэ сорчлохгүйгээр аль болох ингээд үр ашигтай энэ бүх гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ зарж орлуулах талд нь онцгой анхаарч ажиллах тэгээд ийм шаардлага бол бий болж байгаа. За хувьцааны асуудлыг бол би Эрдэнэс тавталгын компаниг 18.4% нь 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсэн Монгол Улсын 2.5 сая иргэд бол эзэмшиж байгаа. За бид одоо энэ дээр засгийн газрын төвшөнд нийт Монголын бүхэн хүн амдаа ер нь энэ эрдэнэ савнлага компани өгөөжийг бас яаж хүртээх үү гэдэг бас энэ асуудал дээр бол ажиллаж байгаа мөн энэ дээр одоо 2012-ны 4 сарын 11-наас хойш төрсэн иргэдийг бас яаж хамруулах уу гэдэг энэ за бид бол нэг зүйл дээр бол засгийн газрын төвшөнд бол эрдэнэс тавталгаа компани засгийн газрын төвшөнд ойлголцож байгаа нь засгийн газар өгж байгаа чиглэл яг компанийнхаа зэр засаглалынхаа хувьд яваа ногдлоо шиг хуваарлах энэ асуудлыг компани өөрсдөө шийдэд тоз болон хувьцаа эзэмшдэг хурлаараа хуулийнхаа дагуу шийдвэрлүүлдэг бай. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар засгийн газрын зүгээс болон юм улс төрийн байдлаар оролцох нь бол буруу юм а гэдэг ийм байдал дээр бол чиглэлээ өгдөөд энэ чиглэлөө бол ажиллаж байгаа бид аут гэсэн тайлангаа тууцтай бол 7 хоног танилцуулан 4 сарын 28-нд эрдэнэс тавталгаа компани хувьцаа эзэмшдэг хурал бол энэ асуудал дээр бол ногдол ашигын асуудлыг бол танилцуулж бол шийдвэрлүүлнэ. Буслах авахар. За Батөмөр гүшүү. Тодруулсан. Багагийн Батөмөр гүшүү. Зах зээлийн эдийн засагт энэ эрэл нийлүүлэлтээр зохицуулагддаг юмыг энэ төрийн оновчтой зохицуулалтаар зохицуулдаг хуультай эдийн засгийн одоо юм онолтой. Тэгэхээр засгийн газар энэ дээрээ тэр хувьцаа эдгээр эзэмшүүлэх талаар одоо зоригтой шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 2005 оноос хойш төрсэн Монголын одоо энэ хүүхдүүд бүгд нь одоо хувьцаа эзэмших болох ёстой шүү энэ 14% нь одоо хүмүүс эзэмшиж байгаа юм чи энийгээрээ дамжаад энэ нээлттэй болгох энэ хөрөнгөний бие энэ энерги ресурсын компани байгаа шүү дээ. Одоо үнэхээр загвар байж байгаа шүү дээ. Энийг одоо өдөр болгоно энийг харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр Гонконгийн хөрөнгөний бие дээр бүх мэдээллүүд нь явж байна шүү дээ. Тэгээ ингэж ажил энэ одоо энэ амжилт гарна шүү дээ. Тэгээ энийг хийвэл яасан би Ганбатаас асуух гэж байгаа засгийн газар. Энэ Монгол улсад одоо энэ эрх хэшгийн иргэм гэж байдаг бол хамгийн түрүү хийх төстэй ажил энэ таван толгойн сахилгаан стаж юу. Энийг одоо 2024 онд энэ төр одоо тэрс хоёр мөрийн давжаад эхлүүлэх ёстой. Маш их үр ашигтай ажиллах юм станц энд байгаа шүү. Нүүрс нь бий. За Ганбатар гарал. 81 За Батхан урагшийн асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ хувьцааны эзэмшлийн асуудал сая бас манай бүрэн хөтөлөөч мөн хариуллаа. Өнөөдөр яг хүчин төгөл төр мөрдөгдөж байгаа компани хууль, за төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль байгаа. За хувьцаан дээр бол одоо ямар тохиолдолд ногдол ашиг хуваарлаж болох вэ гэдэг ийм асуудал хуульчлагдад зохицуулагдсан байгаа. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг тэр тухайн хуулийн этгээдийн одоо эрх хүхийн субъект буюу одоо төлөвлөлөө өдөртөх зөвлөл за хувьцаа эзэмшлийн хурал нь бол ингээд зохицмын дугуй шийдвэрээр гаргаад явнаа. За ингэхэд энэ одоо хөндлөнгийн одоо нөгөө санхүүгийн хяналт гэдэг энэ чиглэлээрээ хөндлөнгийн аудитын байгууллагын аудитлагдсан тайлан одоо заавал гарсан байх ийм заашгүй шаардлага байгаамаа. За өнөөдөр За ноёны гүцэг хариулж. За өнөөдрийн байдлаар бол Эрдэнэс таван толгой компанидэр бол хуримтлагдсан үр төлбөр бол их байгаа. Тэгэхээр Батмур гүшүүнээ яг одоо энэ харьцааны асуудлыг бол та маш сайн ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо 22 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаагаараа бол хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 1.3 одоо их найдын ийм ашигтай гарах юм магадaltaй байгаа. Аудитлэгдсэн тайлан бол хараахан гараагүй байна. За хуримтлагдсан үр төлбөр бол нэлээдгүй байгаа гэдгийг бол одоо танд мэдээлэл олгож хэлье. За дараагийн таны асуулт бол таван толгой цахилгаан станцын асуудал. За энэ цахилгаан станц, таван толгой цахилгаан станцтай холбогдлолтой асуудал дээр санхүүжилтийн их усрийн асуудал нэлээд одоо яригдж байгаа. За энийг бол засгийн газрын төвшөнд бол энэ одоо цахилгаан станцтай холбоотой их усрийн асуудлыг ямар журмаар яаж шийдэх вэ гэдэг хамгийн одоо оновчтой хөлбөрийг сонгоё гэдэг ийм асуудлаар нэлээд тал талаас олон өнцгөөс ярьж байгаа. За энэний ер нь бол асуудлаа шийдлээ гаргалгаагаа их усрийнхаа бололцоогоо за гадаа дотоод одоо бүх төрлийн их усрийн сувгуудыг одоо дайшлаад энэ дээр одоо санхүүжилтийнхаа боломжийг гаргах ийм одоо шийдэл гарц гаргалгаа бол гарнаа гэж ингэж бол бодож байгаа. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж